ሰላም ነው? አይ አሉ ሰው ይበሉ ምን አልከኝ? ሶሪ አባብ በላ አለ ስራ ላይ ነው። ይቅርታ ምን ፈልገህ ነው? ማለት ጉዳይ ነበር። በቀዳሚ ያልሰጠሁሽም ደብዳቤ። okay ቀጠሮ አለ ምን ያረክሽ ነው? ቀጥረሽ አይደለም ስንት ነው መጣሁኝ? በቀደም አስገባለሁ ምናምን ብለሽ አስገብቼ አልኩት። oh sorry ዛሬ busy ናቸው አይችሉም። ተመልሰህ መምጣት ትችላለህ። ይቅርታ። ምን ምን እንዴት ምን ማለትሽ ነው? ዛሬ መግባት አትችልም እያልኩ ነው ወንድሜ። busy ናቸው። ወንድምሽ ነው ያለው። ምን ወንድምሽ ተፈልገ? አሁን እኔ ጉዳይ ለማስፈጸም ነው መጣሁ። ስንት ነው ማለት ነው? ዛሬ መግባት አትችልም እየነገርኩህ ነው። sorry ሌላ ጊዜ ተመልሰህ መምጣት ትችላለህ። ስንት ልምጣ? ተመልሰህ ነገርኩ ዛሬ መግባት አትችልም። ዛሬ ጊዜ busy ስለሆን ምን ሰርተው ነው busy የሚሆኑት? ለነገሩ busy ናቸው። አንቺም busy መሽ እንደምን ያነሳቸው እንዳንቺ እንደዚህ ብለፉ ተለበ አንቺ understand እያደረግከኝ አይደለም። አንቺ የምታችበት ስለሽ ወደዛ ዘርበኝ ነገርኩ እኮ አለቃዬ busy ነው። sorry busy ነው። ከአንቺ ቢዚ ለነገሩ busy ነሽ አንቺ ምን አይነት እንዳንቺ እንደዚህ ቢሰሩ እሳቸው አንቺም ለህዝብ እንደምሳሌ ማለት ማለት አትበይ። ትበጣጠሰለሽ እንዴ? ምን ነው ስራ ነው ያልሽው? ቀልድ ነው ያልሽው አንቺ። ቀጠሮ አለ ወንድም፣ እየነገርኩ መሰለኝ። sorry አረ እዛ በፍሩ ተው፣ እዛ በፍሩና ተው ስሩ ተው። ጭራሽ እንደ ሰው ደግሞ እንደ ሰው ትቆጥርሽ። ትንሽ ለሰው ልጅ ክብር የለሽ። ቀጠሮ የለማ። በቀጠሮ መምጣት ትችላለህ፣ ለዛሬ ግን መግባት አትችልም። አለቃ መች ነው ቀጠሮ? እሺ ቀጠሮ መች ነው? መች ልምጣ? ሲፈቀደን ለመግባት ትችላለን። እሺ መች ልታደርጊው? ኃላፊ ማን ነው? አንቺ ነሽ? እሱ ነው? ወንድሜ understand አላረግ እዚህ ሳይ ራስሽ ምን ድረሽ ምን understand ምናምን ትላለች እንዴ? አሁን እሺ መቼ ልምጣሽ? ንገረኝ እስኪ ጠይቅልና ተመልሰ መምጣት ትችላለህ። ለዛሬ ግን መግባት አትችልም፣ busy ናቸው። ለዛ ነው ይቅርታ። ነገ ተመልሰ መምጣት ትችላለህ። ያ ያ 아또 잠깐만 왠지 타이스 왔다면 잠깐만 왠지 이스가 걸로 어나 እንዴት ነሽ? አይ ደህና ነሽ? ሰላም ነኝ? 네, ነው? አንዳንዴ እንዴት ነሽ? አምሮብሻል። ኦኬ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ አሎ ሻይ ቡና ምናምን አትይም። እኔ ዛሬ እንግዲህ የምልሽ አንዳንድ ነገሮች አለ እኮ ማስመጣት እንችላለን። sorry እናስመጣለን። ቅርታ ዛሬ የሚገርምሽ ነገር የሶስት ሚሊዮን እና ሶስት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ነው የመጣሁት እና ምናልባት አንቺንም እንግዲህ በደንብ እንጋብዝሻለን። አታስቢ። አሪፍ ቢዝነስ ነው እየሰራ አላው ደህና ነህ? ሰላም ነው። እንግዲህ እኔ ስመጣ እንደምገባ ነግሮሻለህ? አዎ፣ እንገናኛለን። መልካም ሰላም ነው። ለነጽያ ያ ሰውዬ ገዛላትን መኪና የተሸዋ በስማ ያ ሪል ስቴት ምናምን አለው የተባለው ሰውዬ እኮ ነው። በእናትሽ እንዴት የሚያምር መኪና መሰለሽ የተገዛላት በሆነ እባክሽ። እኔማ አንዱን ሹገር ዳዲ ጠብሼ ለእኔም መሆን እንደምንም አንዱን ሼባ ልጋተተውና የሆነች አሪፍ ነገር ይግዛልኝ እባክሽ። እዝበል አስራ አንድ ቁጥር እየተባልኩ እስከ መቼ በእናትሽ? አረ oh my God በእናትሽ ታደላ። አዎ እንዴት አትዳደልም? እንዳንቺ አይነት ዝውምር ያማውቃል እሷ እዛ። አቤት ሰላም ነው ውዴ እንዴት ባለ ጉዳይ መጣ መሰለኝ። አይ ነይ ና አንቺ ዛሬ ባለ አቤት አትበይ። ምን ነው ዛሬ ምን አገኘሽና እና መኪና ለአንቺ ነው የገዛው። ትገርፍቻለሽ እንደ ይቅርታ አትበይ። ደግሞ መቼ አንቺ እንትን ስርዓት ያውቃሽ ነው ይቅርታ የምትለው። እሺ ሰው የለ አንተ ግን በእናትህ ኮሜዲ ነገር ማለት አንቺ ነሽ ኮሜዲ ወንበር ከዛ ጀምረሽ እዚህ ድረስ እየተፋፋቅሽ የምትምት ትንሽ ሸመዝህ ነገር ቢሮ ነው። ቆይ እንደ እንትን ፀጉር ማሳጃ ትይዣለሽ፣ እንደ ፀጉር ማቃፊያ ታደርጋለሽ። እንደ እንዲስፋፋ ነው። ባህል ቱሪዝም ቤት ኃላፊ ሰው ነው። ምን ብለን ነው እንትን ማሳጅ ቤት ነው ይሄ ቢሮ ሰው ራሱ ሰው አትበይ ወረዛ ሂጅ ስራት መጀመሪያ ስራትም ጠረጴዛ ላይ እንደቀመጣል ቢሮ የኔ መሰለኝ። እንዴት ያንቺ? የህዝብ ቢሮ ነው ይሄ አይደለም እንዴ? ህዝብ እዚህ ቢሮ መጥቶ ነው እንደሚቀመጠው። ወንበሩ የኔ መሰለኝ። ኦኬ። የማን ነው? የኔ። አይ ሙላጭ ሂጂ። እንዴት ትበጣጥ? አንቺ ረዛ ሂጂ። ወተት ይመስል አትበጣጥሽ። እሺ፣ እዛ ለማጅ ሰው ለተበጣጥሽ አንቺ መቁረቢያሽ ሰዓት ላይ እንደዚህ ወንበር ላይ ቁጭ ብለሽ መቀቀባማቱ አይካብድሽ አንቺ? እኔን መቁረቢያ? አይ መቋሚያ። አንቺ መቋሚያ ስራ ባት ትሰሚያለሽ? ልክሽ ነግረሽ ነው እንደሚሄደው ብሎ ቁጭ ብላሽ የራስሽ እንትን ሀሳብ የማህበረሰቡ ስሜቱን ለመገልበጥ ያስባል የምታደርጉ ነገር። እኔ እንደውም አልሻብድም፣ እሺ አልሻብድም፣ አላማ ያለኝ እኔ ትዳር በፊት አልሻብድም፣ እሺ አልሻብድ ነው። አንተ መሻፈድ ያምራል። አንቺማ እኔ ለማማለኝ ጉዳይ ምናምን ብለሽ ተበ አልሻብድም ና እኔ አልሻብድም ምናምን እንደ አልሻብድም ሂጂ አንቺ አንቺም ያልተባልሽ ወሬና መሻፈር ፈልገ ነበር? ማ እኔ ባንቺ ሳቅሽተ አርተፈሻል ሀቅ ነሽ። ማ ምን ያንሰኛል ለመሻፈድ? እኔ ማን ምን ያንሰኛል በጣም እየተመኘ እኔ እናንተ ስራ ፈጠን ነው አንቺ አርፈሽ ተቀባቢ አለቀ። ዛሬ ቅባትሽ ቅባትሽ አለቀ። ማ እቺ አትቃ ሄዳሽ አመድ ተቀበሽ ውረይና